akyali muka negamba junia akayidde kinagenda olwaba ogamba ovudde muno hmm. ah, mu birowoozo byange eh, tekyalimu hmm. kuba nopu obadde ogifiirako ngaolusongamba n'ebintu byesitategeera naye nga nti owaagala nnyo pat eyo so what is the problem okay, for starters mm. after all this while weekend yeisewo have you changed your mind no, I haven't changed my so, you've no, obadde memba olina kaadi mbadde memba era nga n'emirimu mbakolera era bwemba nga sibadde memba general secretary oyo lubongoya yankubira nakansange mu meeting tupaswedi minzire mu paty nekibamekingira kiriya sikyayagala kukolera paty yaabwe sikyayagala kwetikka bizibu byabwe there there has to be in every situation wabawo ekireesa embeera hmm. kiki ekyakunyiziza okutuuka okudenounsinga nopu nze mubulamu bwange nali sisuubira nti nja kuva mu nopu ah, mangu nnyo bwetyo nali sisubira nti ejjagivaamu oh. because isepata i have worked for mm. i have put in my time uh, principal kyagulanyi mbadde naye mukwano gwange abingi nnyo byenkoze eri nuupu hmm. naye waliwo byesitakkiriziganya nabyo nga omuntu ekisooka kasuku hmm. njagala osooke ngompa eh, primary reason ekisooka yakugye mu nuupu ekisooka hmm. nuupu tensasula sina tebasasula like mulimu gwe bakolera mbadde mbikola ku voluntarism so oh, oyagala kusasula nedda saagala kunsasula hmm. naye nkulaze embeera gye mbadde nkoleramu muno pawabayinza okugamba ti omusajja babadde bamusasula ngaabalala bonna nti abadde ku sekuriteriet bamusasula kuba bangi nyo babasasula abali ku sekuriteriekyenyagala junia walina kubaawo ensonga esookerwako esookera ddala ddala hmm. gwe gyoga nti eno yeyanzije mu nuupu because era bogenda eri tebansasula tebakola ki omuntu ayinza obutategeera bulungi kiki kyakugje mu nuupu nsonga ki eyakugje mu nuupu pata yava ku mulamwa mhm. pata yava ku mulamwa gwe yali erina obeerako omulamwa gwali gwakugjaku museven mhm. but wenatunulira nga ebigendererwa byabwe bitandisa okukyuka one abantu abasinga obungi mu nuupu kasita bafuna ebifo the relaxed mm -hmm. ekyokujjako museveni nebakikolaki nebakivaako ekyokubiri kasuku njagala tutunulire nopu ekola ebyekisiru bingi pati hmm. eyagala obuyinza erina byetakola ekyokusatu kasuku abantu balya sente zamwamuseveni omwo mu nopu nopu yafuuka mane mashini eri baindividi abamu ekitegeera bagikozesa kufuna sente naye ngaebigendera byokujjako museveni wamma byakolaki yavaawo so kati Uh, gwe mubadde mu struggle eh. ng'olaba waliwo abafunamu ndaba waliwo abakifunamu mwenga tegwetofuna sina butafunamu nga ffe tukifiiramu kubanga banyinya abaana baferedde mu nopu njogero olwaleero nga abantu abali mu nopu abasinga obungi bagagga bazibu okitegera bazimbye amayumba bafunye sente eri gavumenti diruzi nyingi ezigenda maaso mu national unity ensi zetamanyi naye nze ebyo byonna byonna byonna bandibikoze ne basigala ku mulamu ogwokujjaku mwami museveni naye omulamwa gwabwe omutuufu ogwaliwo gwokujjaku mwami museveni nagenda okulanga national unity eguvuddeko hmm. twagamba tujjaku museveni akalulu bwekaggwa hmm. netugamba nti tugenda kujjaku museveni myezi era museveni akyaliko hmm. so nakoye propaganda ne idiose bano babuloga baabwe abo bavuma buli omu buli yeyetolodde bobi wine mbega buli akolera bobi wine ekintu mbega kakati nebazimbira pati yaabwe mukifo kyokuddayo nebagamba dange akalulu kaggwaleka tube ne strategic position engeri gyetugenda okutambuzamu ekibiina kimu mm. leero abanupu abo babuuze balina pulani kyeyokujjaku omuseveni apart from propaganda propaganda tumubaddemu ebyokubika museveni mm. simanya kabaka yafudde tebikyayongera pate yabwe maaso kati ekyokubiri abakungu abamu abali mu nopo hmm. kasuku mm. nga maliriza point eyo mm. bakyalowoleza mu bulaka meiro tebagalangako alternative idea nze navaayo nembagamba bannange ebyokuvuma abantu nebyokubika abantu tebikyakola mu uganda because twabika kabaka wano abantu banyinye ne banyiiga abantu archbishop bwe yafa ebyo ebisiru birumbuye ebiri ettake nebigamba nti bakwata omulambo gwa archbishop nebagutwala simanye ekisozi museveni naguzinirako amazina nagwejjako nakagalo ebyo byanyiza abakatuliki mbumama fina yabuuka ekikumi so there is a lot of idios twava ku mulambo nupu yajja ku social media um, one bano ba bloggers bamemba ba nupu bobi wine longole believes engeri gyatalina kyawa bantu nupu talina kyewa bantu nti kubanga akalulu kaggwa talina kyakwogera buli kiseera mm. so he uses these bloggers mm. abo balumbuye era muganda emeke wine yamuyitinga lumbuye so he uses this... yamitinga lumbuye in which capacity, in which capacity? bano abali mu kibiina ne bobi wayini mwenyini mm. baagala nyo babuloga babeerewo kyobola banga we bavuma kabaka ensi yabagamba nga nopu kama distance yourself from bobi wayini tasobola kikola one bebalina numbers because mm. bat of numbers bobi wayini wavaayo n'abatandikako naye amasanyalazi gayinza omwokya because lero lumbu yakola live ngaayina meka ngaayina abantu bameka so Bobby Wine atomba kwatako. Mm. Era ayagala nnyo kubeesa. Because, because for some time um, the argument has tubadde nga naawe e, emboozi ogiwulira nga bannuupo bagamba even Bobby Wine himself ye n'agamba talina kakwate na rumbuye talina kakwate na bapengepenge. Kankubuulire. So there is no way he can come out to tell them stop. Ka, ka, because he, he has no contract with them, he has no relationship. Kankubuulire ka, kasoko. Mm. What we are saying the party should mm. differentiate itself from these bloggers okitegeera mm. one nabawa idea neŋamba lubongo ye you can mm. form bloggers association hmm. mubeere mm. ne babuloga bammwe nga bamanyikiddwa okitegeera hmm. mm. bali abatakuba byabwe kakati babadde babika museveni wano recently pati yabadde esirise we baali bavuma kabaka pati yasirika nze nkimanyi bulungi nnyo ono yakozesa bali ate okuvuma bano junior why are you hurt nti abantu babise museveni ekisookera ddala i was thinking hmm. nti it could have been good news to you okuwulira nti omusajja bwe mwagala okuvaako agenze bayinakyo causes hmm. did you jubilate his death nomaliriza n'omulaba n'owulirabkyatandikira ekyokubika mu 7 kyava mu gavumenti ne bakwata sente ne baziwa bannopu abamu kyobolanga ne ku akawunti yayo kwaliko okubika mu 7 kakati bakutta abaana bannopu olwaleero kyava mu gavumenti aba gavumenti benyini be batandika sitoola eyo hmm. aba gavumenti gavumenti etandika ebiboozi byayo because nupu balina numbers abamu hmm. ne bakwata sente ne bazibawo ne babayisizawo bye baagala hmm. nange mbadde buloga oyinza okubeerawo mwena numbers omuntu ali mu gavumenti naagala genda okubira minisitule ya health kakati nze mmanyi kyatandikira mu gavumenti nebajjabo nange esente baali bagala zimpa mhm. era bwe naganda nze okubiika museveni nebagamba ndi uganda mhm. pulezidenti museveni bwanakwata kagenda kunteeka ekitali era abadde mukambwe ennyo waliwo ebintu ebyobusiru nga bikolebwa basiru bali abasiru bali bweru okitegeera mhm. fe tuli wano one weshould think about our future and weshould think about our life kakati nze ekyokubiika museveni tekyandibadde kibi kati the after effect of okubiika museveni you have abaana bebakutte abanupo bagenda kitalya kuga miggo then pate mpe yegambe banange abaana baffe babakutte but what is the whole incense nup and, and, and nrm balinganga abakola ebintu byebimu ebintu biva eno nebidde eno so kyejagala okulaga kiri kimu weatad of blackmail tukoye blackmail ngaate banyini abali mukibiina benyini abamu abasudde bobwaini baganda be ebyo byenyini lungu yomanyi bayogera nabo mupate mbakubuulire edi yawe yasooka oyo muganda wakyagulani oyo edi yawe mhm. bebamukubogera nelumbuye mm. nebamuga agenda tukubire gundi lumbuye talina gwalumba nga tebamulagedde kakati nze sobola kubeera mupati nga naffe fenyini abajjo bakolera mutubula akameyiringa okitegeera lumbuynti lumbuye asobola okukuba jjunnga eh, abapate bebamugambye the moment you start reasoning on your own nupu yazimba social media nti you don't reason on your own olina okuba ebyobusiru byabwe museveni yafudde fena tulina kubika nti museveni yafudde because some of the people abali mweyo party theyar leaders but they have to understand that you should have a strategy egenda otwala museveni they believe in blackmeiro ebyo byebakyalimu twablackmeinga bawonalebo nsereko olwaleero babaka tuvumye bahamu ensi talina kyetuuseeko kasuko forhowlong are we going to be in that nonsense okiraba me what i want is not to build a structure ebyo ebya social media tetulonda presidenta social media ebyo byaba lumbuye genda olaba bamufolowinga bonna bebweru yoafote million ugandans okola 5k nti olina amaanyi mangi ngaolina 5k obafote million ugandans kata ekyowawe ekibiina obakitwala maaso so bulakamairo mu kibiina kyabwe erina okukoma mm. ebya bulakamairo tebikyakola okitegeera bali balwanda balinganga bamafya patebanirwaninganga bacommunisti so webakuba kakati navuddeyo nebagamba lwaki mubika museveni museveni agenda vayo nga mulamu what are you going to tell the people next time kiki kyogenda okugamba abantu hmm. because people are not going to be tebagenda beera mu busibe tebagenda beera nga basiru abanauganda beerowoleza hmm. the first time akalulu ketwalimu pate bagituwaleeti ekyo kyonkikkiriza weyavere disorganized katugenda obabuuze ne bajja akalulu kawedde tugenda kutwala museveni emyezi ena twamulitubututebaseveni Eh, kagamba kati main points za party zaali zakulawuna lead of opposition kakati kasuku nze party yabwe njiraba yava ku mulamu bali mu kuzimba mayumba bagagawadde so, so, so kati tulina issue mumayinja tugende step by step junior tulina issue eya black mail ne intrigue okusinzirako gwe nga bwogamba kati eyemu um, that one has been persistent so many people have talked about it two agamba baganda bomukulu n'abantu abalala bo badda mu kuzimba maki mayumba kati njagala tutakolenge enyumba eh. ya edi yawe eh. yazzonna nyabaziraze kasuku yeyabalumye joniya buli omu asobola okuzimba enyumba wa buli omu alina amayumba mm. naye kasuku kyesagala tukirize toyinza kulaga byabugagga byomu covid kati ekyo tukifendinge tutya Ah, ekyo nze omusiru tamala embwa yaabwe mm. nyende ku midi ekyo kidfeninzonna nnya baziraze anti ziri ennya abamawulire be baziggyeyo edi yawe yalaze ennyumba ye nalaba facebook simayiba yeiyo basi yeiye ye yagiraze we all know it is, it is actually an open secret era ngonogenda mu famiry edi yawe takwatagana na bobi wine for so long wabaddewo okukolaki okusika omuguwa owakitegeera inside even before they came to this level gye baliko now what if ruma zetuwulira nti edi yawe akolagana ne gavumenti nga it was indeed true nti nga ye yakikozesesa eh, kuba bobi wine kuba ekyo nakyo ina kirowoozaako nti abantu boogere nti olaba muganda wa bobi wine ayina enyumba bweti wena mukyali mu strugglekatiza omusirunzi gyenzifendi ngaempalana za famire yaabwe oba babiraga babirage nze bobi waine oba ye purezidenti oba taliiko tebinkwatako bwe baba balina obuzibu mu famire yaabwe bebamanyi let them show their houses bategeere nti kuba nze mmanyi nopi ze money making machine bonna bagagga bazibu pate bagiryamu bulintu sente nga bwogamba muno tufunye tuguze wano which is okay mm. naye we baba bavuddeyo ne babiraga mu bantu mm. abantu nga bali bonaabona because okununa abantu olina okubafaanana so them babalina entalo zaabwe nga famire nze tamalesiaaa national unit oba bobi wine olw'ennyumba y'omuntu omu eyavuddeyo n'agiraga muganda weyaba yemiki wine tavanayokolakosinga nyumba ye mubiseerabanjo kyekimuundi kati ono bwoba ogamba nti gweokimanyiiko nti edi yawe alabagana ne musemeogamba okimanyiikowatiifu edi yawe bali mumukozesa ku black mailinga oli watiifu kati ate gweolaba obeeronyiize intention yakufuna kino kyetuliko nti kati gweonyiize ovuddeyo nze sigaana oba edi yawe bamukozesa hmm. nagambye sijja kudefendinga edi yose bwe ba famire yaabwe erina entalo zaabwe nga mukifo kya power balondawo omumani ebyo byabwe sijja bidefendinga because at the end of the day nange nkifiiramu edi yawe teriwe yabaddamukase kulaga mayumba babiraze so it's up to them mm. ebyo byabwe mm. kakati nga famiry oba batuula ne bategeera nti bananga bannauganda batulaga okwagala but we should act responsibly because okwagala okwo kujja ne responsibility mm. kakati be bamanyi okitegeera esagala kuyingira mu byabwe zekugaye kasita abalaza amayumba ensi neraba ebibala bya situlago byebyo kati nze omusiro sejja bidefendin naye bano baganda ba bobi wine bali mu nuupu bamemba ba nuupu kwati olunaku olwaleo tulinayo baganda ba museveni nga bo bali byabwe tebali mu gavumenti kati tosobola kumugamba nti olwokuba covid atambula bwaba yakubye ediiru ye tajja kugula mumotoka mpya kasiku bwe baba basazeewo kutta purojekiti ya muganda waabwe kubeera purezidenti mm. baganda ba bobi wenyisi balinako obuzibu mm. bwe baba basazeewo omuganda waabwe obutamuyamba mm. nga we bakola baagala nnyo sente sibalinako buzibu eyo nopu kadi zebazitundanga hmm, kati awo wenjagala kati awo nkuwulira kadi bazitundanga eh. it has been a roma it is t tebatunda kadi milioni abiri abiri patrick omukwano gwo genda omukubira omubuuzi ono wa cps kadi bazitundanga so bamumakadi lwakuba teyalina sente yatekayo sente ate nebazirya wemanyi abantu abakyawa nopu ku kadi kadi bazitundanga ekitegedde eh. kadi zaali zakugula miliyoni abiri miliyoni kumi na ttaano wekitegeera mm. so they wanted to make money out of it nze kisinga okunuma mm. they have chose money instead of power ate fe ababakolera without pay mm. wekitegeera because lubaomwe yabadde ankubira ne mbu komawo otukolere bagembwaya mwetegenda bakolera mwasalawo okutta ekibiina kyammwe kadi mwazitunda mukola naye balumbuye to blackmail people wano naba bakolera mubakolaki so that you can balina kyebagala okuzimba ku social media like for 10 years nga oba teweerowoleza buli omu nupu agitya at the end of the day kankubuzira ekibuzo babawaine abaana beyatandika nabo bakyayina bweyageze bwa medical committee nga abantu beyamitinga luli be gwe tokimanyi nti abantu abasinga badduka batandika okubuuka tipatero teri kukujjako museveni endagaano ezaleeta mpuuga ozimanyi okubeera lead of opposition sizimanyi ndagaano kyeyaleeta mpuuga wekankubuulire oyo sekulitale jje n'oyo lubongo yeyasize n'okutta ekibiina ekyo babeera mu ndagaano za sente oyo lubongo yeyakuliramu enaalimu pulezidenti museveni yamuwirira lubongo yatayinza kujjaku museveni lubongo yatasobola kuteekinga museveni tasobola era abakwagwa bali eyo nga bagamba nti sekuletale deno lubongo yagenda bajirako omusebeni mbasaasi endagaano ezaleeta abo bonna eh, endagaano yaleeta mpugwa mbaliyali eh, wakati wa mayiga katikkiro binono mm. byenkugamba wakati wa bobi wainine musebeni mayiga siyasanyawogonde siyasanyawo okutuwaaka mpuga siyasanyawo okutuwaaka eyabesigi we pate yaabwe basalawo okugizanyira mu komedi nakolagana nabantu nakulya sente zaokatiokujja kwampunga ku lead of opposition gwali eh. mu katikkiro lwaki namboze eh, atayagala mayiga bakimumma okimanyi nti namboze naye awanda yagambye nti abamu abali mupata tebamwagala mbega naye balina entalo zaabwe bebamanyi nakoyo okubetekera emigugu gyabwe theshdoganize their party sikyayagala kwetika bintu byabyakisiro kubanga obeera eno nofa nga nupu e, e, eri eri wansi underground erimu byayo birala eh. nakoye kasoko sikyayagala um, juniya mukambwe <laughs> alina ensonga zezamuje mu nopu nawuliddeko nawuliddeko juniya nti walidde anti buli avaayo bagamba amazima aba yalidde okitegeera buli avaayo bagamba mugende muzimbe structure hmm. bobalowooza nti gavumenti ya museveni bagenda gitwala nakuba nduulu abavubuka abali ku social media abali mawanga g'abawalabu abalala bali bweru museveni teyalwanira dubai museveni yalwanira wano njagala okwata bonna banopo batuuze wali obagambe tibalina estrategy ki gyemulina okugjako museveni ojja kuwulira oseke n'okuseka but um, junior kati nga gwe what could you think what do you think could be the alternative strategy nkubulire kas ngaakalulo kawedde because this, now, this, is the, this is the reality akalulu kaggwa abantu ne babakwata ne bateeka mu makomera abantu ne bajjamu okutya so tewali muntu asobola kwecyanga and the constitution says the only way you can take a, a sitting president bafuluma ekomera tebabawa sente gavumenti teyabawa sente banobyaniriwe bali bafuluma ekomera tebabawa sente saagala otufule bagwagwa saagala otufule bagwagwa bino byoyogera abadde nga abyogera wano nkubuulira mazima abo baba wa sente nga bafuluma ekkomera bali awo bali mawulire beekaabya balowooza ensi yonna nsiru olowooza bayisi babasiru kati bino byenkugamba mbadde mu kibiina abo baba wa sente nga bafuluma ekkomera genda olaba amamotoka ge baaguze bali mu kuzimba mayumba ebisitrago baagi balowooza embwa zaabwe zijja kujja wano zogere bebaagala okuwulira namaze okuba difendingira nabo bakwekwa eh, bobi wayini yalowooza nti embwa zaabwe zijja kubeera awo ah, basalawo kunonya sente naye bebabeera nga bakubidde sibo to extend an olive branch osanga baadde bagamba jangu naawe olye kati ah, ah. nze okulya oba obutalya saagala nze kulya sikolerangako bobi wayini lwakulya ne ebintu byendaba mu nopu mm. byewuunyisa nze ndi wankyukakyuka era saavudde mu nopu kuyingira enalimu nasigadde mu position ne kasuku sigenda kubeera mu pate nga ndiawo kati kasuku najja nembeerera bobiwaini mu kalulu ensi yonna nenkiraa kibeeredde bobiwaini mu kalulu sesimbawo lwaki tebateeka ku sekuriteriet namaze genda luwongo yankubira ivepeimportant member of the pat alindaga kati embwa eh, zaabwe tuli basiru nti bo bajjakola nga ziddiru zaabwe bakole bizinensi zaabwe fe tubeere wano nina emyaka abiri mwena t0 years after naw njakuba nina emyaka emeka ojakuba ah, ina emyaka anamwena nga nkolaki ndi feninga byakisiru bya nopu webadde no webalya sente webadde no esitwago bagiza ku press conference bakola ebyo sina kyembafaako naye junia oba gwewalowooza nti olina kyoleeta nga naye tekiriiwo tetwategeera nti bobi wine yali tanoonya buyinza ye yali ali ku sente ze twategeera kubanga abavuma bobi wine mm. bajjo ayogera ne bobi wine akyatya naawe mukulu wange bajjo bwaba wamazima nga ndaba avaeyo wakanetayogera ne bobi wine nze nabadde ne bajjo bajjayogera kati ovuma abantu tukera kuvuma babajjo bajjo toyagaliza uganda birungi ono ye atuyite manju ayogera naye kasuku tuli basiru nomunoza tuli basiru twazalibwa mubasiru mbajjo ye betuvuma ate bobi wine ayogera nabo kati fe basiru in between naye bogera ki ati bebamanyinze tebinkwatako nze ndi mupate manyi nti bajjo tayagala bobi wine okufuga kakati ate nze bajjo nkitegeera nti nze nze musiru bajjo atuvuma abatooletoole abagwagwa bulijjo manyiye mutooletoole kuba nze musiru ndi munwana entalo ezitali zange zesitamanyi kubanga nimanyi bobi wenya akimye buyinza mm. kati ye bali betuvuma mm. bano babajjo ate bakwano be bamukubira nomukubira bajjo yangambye enyenda mukubira namukubira eh, ah, nesimu yagenda zamukubira ku saa munaana ogwekiro nanga aa ah, ah, obakoledde nyo abantu abo naye simanyi lwaki tebakuwa sente nemukabajjo saagala sente fe tuli basiru nategeera nuupu nuupu teriwo okugjako museveni byenoonyeza byabo bafuneyo embwa endala ezitategeerezi babyogerera mbu lubongoya agenda kugjako museveni lubongoya lewisi tis very strange bwotunulira omusajja ali ku kamera <laughs> entunula gyatunulamu fenna fenna tuli mu kutya tuli mu kwewuunya junia yatuuse atya wano omusajja wa ut platform bobiwine yajja nakulaba ngaoli mulwaddeyagenda emagere yakuyita nze yagenda emagere nze yasituka omulwadde era national ut platform tena sente zeyamba ngekibiina ate teri n'omu yajja kundaba mwaba ba national unity embwayawe ndi musiru bobi eh, eh, ngekibiina tekyajja nabuziza rubongo yabwe nalwala wajja nze ndimbwe kasuku ndimbwa yabwe naye junior eh, omuntu ayinza okukaliza that being petty wadde oyagala ekibiina kyonna kijja ekikulabe bebakuweereza obuweereza akamesagi getiwere suuni tekamala kasuku kasuku mm. nwanya entalo za nuupu okitegeera mm. kyekiseera bazeekoleki bazerwanire bazerwanire nategeera national unity mm. kungulu eraga nti sitrago wansi abagifunamu bati balala balala kakati nfu nze okuvuma babajjo mbeera omubi we create enemies with bajjo yet mukama waffe bona ebajjo they are good friends and other people let me also reconcile with the bajjos anonye obuyinza yanasalawo sente bobiwaine yasalawo sente mukifo kya power bobiwaine nayalya agamba ezo gundi bazijjawa ezo sente zebazimbamu ebyo lwaki abafayabesi sibe babiina lwaki abamwetolodde sibe babiina ani ali obulungi kuba mwetolodde ayagala nga atwere nga mbwaze sijja kubeera nga mweyabubiwai sijja kubeera nga mweyabubiwaini byonna bigaani ngwayo ginabukuliranga mbwa yabwe agagawazaani lwaki sibe lwaki baganda tatugolera tutugolera museveni yabubiwaini yagala kubanga museveni museveni mubi abamuliranye babi naye museveni yemulungi nebobi wenyeyagala kubanga museveni kyoka bujozi bantu babijunia um, is a 24 year old man personale nze ndowooza mukulowooza okwanbabuloga ne bakuddako ne bakuvuma eh, youa working with no pay balowooza okusupportinga notu bakolera eh, bakolera sympathy tetujja kubyogera webaba balondawo sente mukifo kya paul bobiwenwebaba tebalina strategy bagenda kuzira abaana mukalubiri abemukaga bafe gwekasuku onyumirwa nnyo ngaabaana babantu bafa nga dawuni lubongoya ekibiina akisse kwaa lubongoya wenaalemu oyo sekuritaregino yava mwenaalemu akulidde kusente za museveni kontakisi zalino zimanyi abasiro tujje mabwe nekibiina yakita nekibalama yakyogedde tiwetali mu mpati lubongo yakyekibiinalwaki eh, eh, amagye ge gakyetoloola eh, lwaki ekirimu nnyo amagye lwaki ameka manda ayita ki kati museveni kyayagala kukwata bana bagwagwa batwale mu kooti museveni ge mateeka kati badde ku mavivi ga museveni nti tuyambe ekibiina okitwenaye tugenda kulabyoyagala segerenya talina bitabo yayitirawaawe kasukusajirinyaiwabiriwalwakikoti tesalawo biriwa sente azijjawo abalalaje batazijja ezikola ebyo kasuku yali diiru ah. eyasajirinya yali diiru nga badiiringa bagamba kikati information gwetwagala jo bayisima eh? webabe bagamba mulowooza basiru si basiru sagirinya talina kipapula nekyo kyakusoma government ya muyamba zeno sente jimanya zidia woyo deputy speaker among yazimu among ye bridge of opposition we ya wangu lasibu ya yoge ezikole ebyo bitanda bichi tatubuli tatubuli sisi entezi mbadde ndowooza nti sente zebadde <laughs> oh, <laughs> omusajja kafeero yaga nti okuwangala kuno kukola bisa ebintu mukayimbake kati otugambe nti sejirinya akola atya <laughs> mit update wabula ngenda nonya ku mit updatesen ndudde omumulabako abalala gye batazijja ye gyazijja eh? talina bipapula abeera atya omubaka gavumenti yeyamukwatibwa ekisa twaze ddiiru balowooza tuli embwa zaabwe nti bekwese embobo bali mu opposition opposition naye um, uh, ok natuwunzika one kati taatawo yakugamba tovanga mu national unity naye kati namugambye njo bajozi bobi wenyine mujozi alinga museveni talina kyakuwa obakolera esente zange okitegeera nayeamalabe mm. mu gavumenti tuvumidde bobi wine nga nkera kuba kyamakulira tyayogera nebajja ndi musiru kasuku naye nze nze ndowooza junior there's one thing most of you yusoka owulirize there's one thing most of you get wrong nebajjo nakimugamba nti i think the struggle shouldn't be hinged on bobby wine kuba buli omu ayagala kwenunula olunaku olwaliro bweoba odisagulinze ne national unitywaki eh, kyogenda bugenzi okitegeera kyegambaok oh, naye nga togenze kati because now its going to leave a sour test somewhere people may think you are sour graping um, because uh, maybe you're not getting can, money kuba issue ebe badde nti waliwo abalya wanditudde ku meeza nabo nobaga nti banayimiriddeko wa some money and you are looking for change not nuli de byenfirwa nga mvudde mu nopo ne byenfunamu hmm. okisegeera hmm. waliwo otukana ofesinga reality kasuku hmm. nogamba abantu bano nga bakola bino byonna okitegeera ebiseera byabwe byo bimuvinga okitegeera bwe mbavaako nfunaki nfiirwaki okitegeera buli omu atuuka mu eyo situation nalonzeewo okuva mu national unity kubanga siraba byembirwa bino byonna simanya nti people simanya abantu banvuma they will find out the truth after 20 years nga mawozi yatudde ku ntebe eyo ani they will find out because bobi wen yawadde afande muwozi entebe gweoba tokimanyi museveni talina opposition wa <laughs> okuva etwava mukaluluokuva ah, etwava mukalu azunga mu amerika bobi wen azunga mu amerikaagenda mu strategy kibanetinga bebagaba obuyinza balina byona balina byona bebagaba obuyinza mu amerika banauganda wetemutufuula basiru temutufuula basiru abagenze ku bizinesi ze kutuladdeero ze atambula ne lubongoya lubongoya ekibiina kyonna akisse bebamanyi basalawo kunoonya sente abanauganda tulabye nnyo abanauganda bagenda kuzukukira mu reality nga muhozi yatudde ku ntebe olwabagwagwa bagala nnyo sente ekibiina kyabe bakyonoonye baganda be balimu enaala emu ate bakubagana akozesa bablogo okuvuma abantu kabaka navumwa museveni nabikwa buli omu wano lumbu ye yamanyi abatachibisopu lumbu ye yamanyi bobiwenye aty okuvayobajja kumuzza oyo lumbuye ekyo kyawedde oyo lumbuye adda obujozi bwa nasonal nte bugigweremu ddala kati lumbuye kebamukobyewo okuwana propaganda gwe propaganda terina gyagenda bawa buyinza gulaka meru tina jigina kwa wiza you should face the reality kwa msaja ulia tukuba nachi tukena kwa nachi ewe tuakano ulira mm. na yebi nilia vyo kutura nga mpulesi kwa mpulesi kamoja tuvu mpatu walinga tuvu menila ebyo kutalana bafe nebo uliyo muna avuge mwoto kaina dewa kati opposition kati gobeera oyagala bakoleki mu mbeera ngeeyo kubanga nze njagala junio what is the alternative alternative yeeki nga mubuliraku alternatives ezisoboka tanakola nga ekisooka obukulu mukipinge abaana bemulowooza nti bagezi mm. abasobola okubayamba ekitegeretain them mm-hmm. musobola nobaterawo akasaala kame facilitation yokka naye kyekyo bina kiina sinte kasuku nupu eine eh, eh, eh, ababaka balina bameka mupalamenti sente zababamaipod ziri meka omanye ebina byabanauganda bisonda sente bulaya sente ziri munupu ozimanyi obukaga bwebaliko obumanyi lubongo yoloza wasula wali ewandegeya wasula ekibina kikuga ngaafuga firebase ekyokubiri mu demozimbe structures omukyala yakubidde ekasese nga ofisi ya nopu ekyakola mu disitulikiti yonna ekasese ye yeka ate nga yagifacitate nga kinoomu kati gwe museveni ogenda musuulala kubanduulu museveni ogenda musuula ne baana bagwagwa batudde ebweru abakuba enduulu ku social media social media yawe yali etaddeko omukulembeze mu afirika mpaayoomu anti bwagala kusoma bitabo museveni ajagenda nakimu revolution lwayotisi waya mujja tugende ate musajja bainvestize mbayinza oteeka mulayoti kakati mujjako museveni mwemuzimbye amayumba mufaanana museveni mugaba museveni mugaga mugaba museveni abbi ate namwe muyina byebimu ne museveni wizi fuulingihu tebulimba banauganda nammwe nze kisinga okunuma bayitidde ku musaayi gwabalala okufuna bye bayina number three bazimbe structures eh, ebadde yakubave mu propaganda bazimbe structures hmm. they should differentiate themselves from these bloggers tebalina kye babuloga bebafunye mu bobi way because ele bloga yenna nze nange mbadde bloga kyasooka okukola is to consolidate his numbers hmm. tebagalanga okupati kyasooka okukola is to consolidate his numbers we baali bavuma kabaka bobi wayne we yalina okuviirayo awo wenyini we yalina okukwatira omuzindaalo n'agamba bannanga abavuma kabaka sibamanyi neyekweka okitegeraebyo byetulina okutuulako tuteese si byebagala webawa otalativu awo obamulaba awo obambega tedemuranireyapati nze bobi waini oba afuga eggwanga oba tafuga nyina kudduka wanu i dont ke oba ani ali ku ntebe abanayuganda tebakyafa ani afugawo bagala mumere nungi bagala masomero malungi bagala malwaliro malungi kasukaybanayuganda webagala ah, junia omuwulidde embeera ya sipiyo sipiyo manyi omusajja wange olando yakamanga sipiyo embwa eh, yagenza ejagala nnyo lubongo yaddemakubsnyanalanga um, ah, tuwunzika nga sinakola submission yange eggalawo junia kiki kyozzaako because kati ogambye ogenda sigala mu position eh. gwonootulaga ku structures zogenda okukola mu fight yokugjako museveni nze buli programu yange mbaddenga mpa alternative esobola mm. okuyamba okununa abanauganda Mm. luno olutalo lwa bannayuganda si lwaba individuals mm. opposition etebangako nno mm. we have fought for our rights since the times of amin we are not yet worship people tetuzimbanga kani nti tuzimba omuntu omugagga naye nga talina buyinza nupo kyeriko byalaike bazimbanga kani nupo eringa kaloti nti bwovayo nowa kualternative obambega oba mulabe kakati let me tell you me am not looking for money am going to america to rest okay and I start doing ebintu ebintwala maaso ate njasigala nga njogera byenjogera ne puroguramu zange zijasigalako so an idio two things that ajja kujja ku social media anvume siina kyensobola ku social media wala omusajja eyangamba wamuvuma wayingira embokisi yo n'omuvuma eh. yali agamba ku basiraamu eh, musiru mugwagwa yagamba munalina vidiyo gyenakola ku basiraamu eriwa gyendaga eyo gwolaba byenkola baganda bange bahamu basiraamu eriwa agindageyo yabulema abamu basibiwala baloza oyo yayi miso yaleta detoz yayingira amerika mu 216 amanya gamatufu ye faruku kizito ali mu pennsylvania nesitit esobola ogimubuulira tatidios balowooza nti buli omu amanyirwa balowooza omanyi balina superiority complex abantu bebweru mm. yesizana tugoba mu nupu bo because abasinga bali bweru hmm. ther out of the ground hmm. ojja nobawa information gwali ku ground hmm. okitegeera noba nti gwe musiru bali abasiru baabwe omuntu atudde mayiro lukumi okuva e uganda ye mutuufu gwali wane uganda obagae ti bannange kirona kino kyekibaddewo nakino kyekyetaaga okukolebwa ah, omulaba oyo kati omusiru nakubira esimu ali mwasingetan gwe otugamba biki data wandi nesimu eno yange mm. nebyenjogera byange nze kabuye boston abasinga obungi abanmupumba manyi bantu balungi kabuye boston bulijjo mugamba ebintu bino nemugamba mugambe kulu nebakabuye boston abayimiriza kibira nabo tebabawuliriza mbu kabuye boston yava mu fdc kukaba ah, pati bajonoonyi so obadde kyaŋamba kyozaako nenda ah, kuwumula nze mhm. sijjangako omusitwago okunoonya sente mm. njasigalamu opposition am going to study nina mu america kusoma paka politics bwaliterera naddamu ensa netuddamu okulwanirira ebintu byabantu mm. netulekerawo okunonyanga sente kasuku mm. nokwekusa nopo teyagalangako mazima naye yegamategera kuleeta mazima kati amazima goyagala okuleeta munsi lwaki tebakakugambako gwejagala ombulira yali avuddeyo nayogera ku national unity tebamukola um, nga mpunzikabaambye nti yakomyewo ani bobi wine nti yakomyewo mu ggwanga nze namwetadde nepate ye nagitadde um, njagala ompulirize njagala ompulirize ku bino unlike other members ngaogambye bakukanyugidde olive branch nze ndowooza mwandibadde mutuula ku mmeeza nebano abanu because abantu balala bavuddeyo nga tebabakanyugira tawulo naye gwe bavuddeyo ne bakanyugira tawulo wandibadde ogendayo n'ogezaako okufayininga out obuzibu buli ki because mu kulaba okwanga junia youare still a young man with a, a very rich and bright career political career and etayimirira ku bulimba and everything ahead uh, so nze ndowooza amidi saw the differences differences happen everywhere naye eh, discussions etubaddenga nazo olwombodo wongwe abadde musajjawo nnyo eh, bobiwayininga naye akubirako kusimuwali eh, abali mustrago ngaawo tebatuukawo eh, babajjo baberangawo nga baagala essimu ya bobi nga tejja oba okitegeere baabitex matuuka okuwiddrowinga nebisigali nebisigadde then ekyokulala ekyokulala nze ndowooza junior if your mind was made up to live you would have made a quiet exit because opposition aba opposition eri yemufudde gyoli ati kankubuulire kankubuulire kasuku abantu bangi bavudde mu nopu kwayatire hmm. nze mm. nabadde njagala kubalagako ti omuntu asobola okuva mu nopu n'abeerawo that was my message nabadde njagala ndage ku bujoozi obwo bulowoozesa nti nali nfudde olwa nasonalinity bwova mu nopu ofa njagala nabyo benafiiriddwa byenjagala okulaba byokka nza munsito ina tonzijako kiriwa bakazi bange mwenge gwange nalwendi waliwo ekirala kyenvaluing obujozi museveni tetumuwashipinga akulire egwanga lino mbatugende tuwashipinge um, tetujja nze nabagambye sijja bakitegedde bulungi sijja basigaze epate yaabwe bakole ediru zaabwe balye esente zaabwe obuyinza tuli balifuna obuyinza because it is a choice Now, between um, and power also still junior wafuga afuge Ah, decisions ezimu zetegereze junyangozikolaokyali mwana ah, mutoaaaaaaba ah, abantu bonna abali ebweru tukwagala nnyo saba omukulu webale webale byoyogera wano wofa rest in peace kasuku we have taken it ebyo bye bamanyi rest in peace <laughs> esimpona balya ku bonna abali mu nuupu balinamu abaana babwe mu sitwago lwaki ffe mbunze veyombike mu seven mu seven yanzi ndi musiru nyo saasoma nti nze ali e uganda okubika mu seven junia nga tuwonzika this interview is strange lwaki junior is my very very close friend like this muto wange um, aina ensonga zezaraisi nga zize lwakuba mye i find some issues with some of the things raised so i don't know it's, um, it's one of those days where you conflict with yourself guno mukono gwagala guno tegwagala and uh, <laughs> things become a bit little tough for you but, but, but, but, but, but, but, but, but, ndimukkolatokikola omanyi nina ekintu kyesayagala junia togeza ne wetondera omuntu gwewavuma yennaedda nga naye bwalinnaffe kati abalabe bonna betwakola on behalf of national unity ah, basigaze balwana entalo zaabwe hmm. ezange zakomyawo mundu ah. nagiwummuza ababadde banfolowinga olwa nopu mwebale nnyo kunfolowinga abadde banfolowinga nga tamani mirundi gr musigale nga munfolowinga nja kusigala nga njogera byenjogera mu ggwanga lino nja kusigalako opposition sagenzeko mu gavumenti amugoing to do things oyina mu bulamu waliwo wonyiga next segera nga bwekwatalimunext kati ndi ku next obujozijozi obwo tufuneyuki buli yuki buli buli mu sente zaabwe bantu tebanoonya buyinza banoonya sente ffe tufe tuvume bafande muhozi ffe tuberewo mwabali ebweru mugende mukole mugende muwe famiry zammwe sente banabyabufuzi banabyabufuzi ba uganda bemulaba bagagga banabyabufuzi bagenda mu covid teri munabyabufuzi akugulidde mazzi teri munabyabufuzi akugulidde enyumba teri munabyabufuzi agenda kujja mu bwavu abaavu bajja kusigalawo situlaga eri mu nsawo yo nabaanabo mukole sente zammwe mutandike ebintu ebibayamba mu uganda nebyo ebyokuvuga nga interest zabalala muli mu masaudi arabia mubonaabona muwaŋanguse bali mu kusindika sente mubeere mu bwavu um, ebisigadde ngenda ebisigadde ngenda byogerako ne junia nga tetuli ku kamera omanyi olunaku nga luno itis one of the days i dreaded the most because uh, taatawo wa nrm everybody thought could you sustain kankubulire hmm. toberanga mu bantu nga bakutwalanga mbega bikozi bajja kutta hmm. okitegedde hmm. national unit nebwe nandi gikoledde ebirungi bitya ifamuspy bobi wine our good friend the family friend tetulina mukolo gwe tutaba nabo natajja okitegede naye natikudde ebizibu byei nemweyambula um, bwebalimanya nti jonia alina omugaso gwakolera ngaabantu abasinga ebwerumu bwebankubidde amasimu hmm. nakafuna mesage ezigosoba mu 3 ngaabantu banebaza era nga baŋama nti komawo ogwabadde atulwanirira naye bakama baffe bazaake abalowooza nti buli omu alina bafukamirira you are not equal to them babalowooza nti bajja tufugiraku blackmail um, the discussion continues the discussion continues um, the discussion continues i am kind of lost for words but the discussion continues osobola okubeera ngaoteekawo mu comment section endowoozayo abalina whatsapp yange yeryawo osobola okumpeereza ka whatsapp bana voice note oba ogiweereza tesukka eddakiika ettaano waliwo yampeereza voice note eddakiika kumi n'ezi negamba eh, um, so uh, there's so many things involved mbeera njagala nnyo bireeta wano but um, we, we, myali junior tujja kwongera okwogera okwogera okulaba going forward how things work out eh, njagezaako nonyaku lubongoya lewis secretary general wa nop eh, ngezako okubako byemubuuza here and there nabe oba asobola ekintu okubeera nti asobola okubanga akikwasaganya um, sibyangu sibyangu especially for me in my position gyendimu eh, <laughs> butanaway tobuuka bulango banaye mwazzeemu okubuuka obulango bwe buzibu bwennina kati obulango mububuuse sente tetukyazirabakitegeera otherwise until next time its been three fas uh, ah, junia ekintu yakisuddewo mukambw awandamubeere bulungi mweraba